مورەبەعێکی دروست کرد ئەم مورەبەعە چەند خانەیەکی چەند ئەوەیەکی دا ئەڕۆیتە سەر ئەمە بەم شێوەیە دەتوانم سەران هەر هینێک بێت هەر لایەک بێت بەتوانم مثلەن گۆڕانکاری تیا بکەم. سیگمێنتی کەمم کردووە مەسەلەن سیگمێنتی بۆ زیاد کەی یەی کەی کاتێک کە سەیرەکەی ئاما بەم شێوەیە ئەسوڕێت ئەمە ئەمە هینەکەم سەیرەکە ئەمە ئێستا سوڕانەوەی ڕاستە دەبێ مە بخەیتە ئیش ئینجا سوڕا ئەی سوڕێنی بۆی ئیشەکەت سوڕانەکەی باش بێت ئەمە ئف ئف دیە باسی ئەمە ئەکەین مێڵت مێڵت ئەمە چییە ئەمە باسی ئەوە ئەکات مەسەلەن کیوپێکم هەیە ئەم کیوپە با ڕەنگێکی بەمێ سەران بام ڕەنگە بێت ئا ئەفو ببورن یەکەم جار پێشەوا بێ کیوپەکە سیگمەنتێکی بەمێ بۆ ئیشەکەمان جوانتر دەرکەوێت سلامە پەنجا بێت پەنجا پەنجا سیر ئاوایە سەیارمە ڕایەکێشی خۆت بە هەوەسی خۆت سەنتەرێکی بۆ دیارەکەی لە کوێ ویش بکات سەرێ مەکە نۆیز نۆیز چیەکات طبعا نۆیز سیر ئاوا و کوینێکی بۆ دا ئەناتاوە قەرباڵغ بوو ئەمەش سایزەکەی گەورەیە کات بچووکیە کاتەوە مەسەلەن باشە سەتی بەمێ گەورەیە کات سایزی دەوابانەکەی ئەمەش تەبان ڤێرتیکاڵا ڤێرتیکاڵ بزان بە پیشان بم ئەوە بزانە ئەمە باسی ئەوە ئەکات ها سەیر چەنێک بەرز بێت سەمە لێرە ئێستا ٩٩ مان لێ دامە ٣٥ 38 ستاوا شتێکی ئاوامان دروست کرد ئێستا مەوێ بیکەمە مەقتا تەمان ئەمە سفر سترنگت ئەمە مێڵت بوو اینجا باسی شتێکی کا بکەین باسی دەچم فۆرمۆلایە دەمێ فۆرمۆلا یەمە ژێر پلەینەکە وەکووە بینەن زانە ئاوا وەکو هینە کەتیزادێکی هاتێ بێمە سەر ئەمە تەبان ئەماڵێ بەرەو لای هین بێت ئەمە نەوعیەتەکەی سلندەر بێت سەیریکە من بەم شێوەیەیە ئەمە ئەفکتەکەی چۆن بێت ئەمە بەرەو ئێکسا ئەمە بەرە وایە ئەمە ئاوایە ئەمە ڕاکێشە سیرکە ئەم ئێکس و وای و وینەکە خۆی تەحدیدی ئەکات چی بکەی. مەسەلەن من سەیرکە کاتێک کەڵێی بەرە وای بێت ئاوا شتێکی ئاوا بۆ دەرەچێت سەیری ئەمە بکە ئەمە ئەفکتەکەمان زانانی ئەوەش سایزەکە تەوان سایزێک وای وزت و ئەوانەیە بین بۆ سێر ئەمە ئەم معادەلەیە ئەبینی ئەم معادەلەی زۆر استفادەی لێ ئەکەی ئەمەی یەکەم باسی ئەوە کات اهتزاز چەندێک اهتزازی بێت مەسەلەن ئەگەر من ئەم دووە بیکەمە حەوت مەسەلەن سەر چی لێ دێت ئاوای لێ دێت ئەمە با هەر بیکەمە دوو یان ئەیکەمە یەک چەندێک کەمتر بێ جوانتر دەرەکەوێت تەوان بەرزترین چەندێک بەرز بێت یانی ئەم باسی بەرزەکەی کات ئەمەش باسی چەند یعنی تەمەوژەکانی کات چەندی بێت و چەندی بێت تەبا ئەمە لێرە خۆت دیارەکەی لەکوێ بێت تەمەوژەکەی مثلا لێرە بێت ئەمە بابی کەمە یەک باشترە ئاوا بەم شێوەیە تەمامە ئیستیفادەی لێ کەی بۆ ئەوەی مثلەن قەترەیەکی ئاو دروست دەکەی بەخەیتە ناوی بە بۆ شتێک کە دوێنێ باسمان کرد باسی ئەمەمان کرد بیتابڵ پامیتابڵ دەتوانی مثلەن قەترەیەکی ئاو بخەیتە ناو ئەم سەدحە ئەمە باسمان کرد ئەمە ئینشاڵ ئەمە دەرسی ئەمڕۆ بوو ئیشەڵا بۆ دەرسێکی کە و بۆ کاتێکی تر خواتان لەگەڵ